垦丁一直是台湾度假不可缺席的重要圣地，阳光、沙滩、比基尼、冲浪、潜水、珊瑚礁、月琴、洋葱、落山风，还有丰富的自然景观。别忘了海洋博物馆里的企鹅，一定要去看哦！无论是跟三五好友开心出游，还是亲密爱人的甜蜜旅行，或是亲子欢乐同游，亦是一个人想要舒舒服服的欣赏美景。 旅行过程中都需要一个舒服的住宿，湖园不在闹区，可以很轻松自在舒服，静静远眺龙銮潭的自在，优雅的享受海景以外的宁静大湖，成为这一次旅行当中不可缺席的重要一角。 音按赞跟分享，谢谢你的收看，我们下次见喽。